Olá, garota versátil e criativa! É Olá, meu povo! Estou muito feliz hoje, estou radiante. Com dessa cigarra, aqui no meu querido Massagal, que é um jardim. Olha assim, hoje eu estou realmente radiante porque a gente chegou lá, Tadã! Mil inscritos, gente! Que maravilha! Eu esperava tanto por isso. Tanto por isso. Ai, meu coração. Mas eu estou radiante e eu vim gravar esse vídeo para comemorar com vocês que me acompanha, que se inscreve no canal, que gosta dos conteúdos, que curte, que dá um joinha, que deixa um comentário. Ai, gente, muito bom, muito bom. Eu estava lendo um texto que falava justamente sobre conquistas. E lá no texto falava que a gente deve comemorar cada pequena conquista que a gente tem na nossa vida. E quando eu criei meu canal, eu criei com o objetivo de expressar as minhas criatividades, né? aquilo que eu gostava de fazer com artesanato e tudo mais, e principalmente com os tecidos, com a costura, com a linha. E veio o canal Garota Versátil e Criativa, no momento, mas o, Recentemente eu coloquei o nome do nosso canal como Atelier da Ana, porque eu acabei assim me identificando com esse nome, e aí eu decidi mudar e disse, não, ficar Atelier da Ana. Ateliê, ateliê da Ana e vai ser uma conquista. Mas o objetivo né, de, de criação também, isso me chamou muito, é um, um espaço seu no qual eu ainda sonho ter esse espaçozinho meu na minha casa, que eu ainda não tenho. Então eu decidi criar esse ateliê. Vocês podem estar se perguntando aí do outro lado, poxa Ana, mil inscritos só isso, você já está comemorando? Tô. Tô comemorando porque assim, eu devo valorizar todas as pessoas que estão inscritas no meu canal. E esse vídeo é em agradecimento especial a você que deixe o seu comentário, que curte, que deixe um comentário positivo, construtivo, de melhoras, né? Tudo isso. Porque quando a gente começa a fazer um canal, quando a gente começa a fazer edições dos nossos vídeos, são muitas dificuldades que a gente encontra, até porque é, quem não é 100% youtuber, quem tem uma vida rotineira de trabalho, de casa, diferente de uma pessoa que dedica 100% da sua vida para ser youtuber. Eu sempre dou um tempo é, separado para estar tá postando vídeos e tá aqui deixando alguma mensagem de Deus para a vida de vocês. Porque eu creio que Deus sempre tem uma palavra para nossos corações e assim como ele tem para o meu, eu gosto de compartilhar com vocês. Além das minhas criatividades manuais, né, com tecido, com linha de crochê, e muitas outras coisas que eu tenho aí em mente para a gente fazer juntas. Então, meus amores, vocês que acompanham aí, né, vocês que deixam a sua curtida, o seu like, então muito obrigada. É, até aqui nos ajudou o Senhor, e até aqui o Senhor tem direcionado esse canal, e eu creio que em breve novidades vão vir, e vocês são muito especiais na minha vida. Eu tenho um Instagram também, né, eu não divulgo muito porque às vezes eu não estou postando constantemente, às vezes as pessoas que seguem querem sempre ter algum retorno de postagem. E eu não tenho esse hábito. Mas o que eu faço, eu faço com amor. E eu acho que isso que importa dentro do nosso coração. Mas eu quero também falar para todas aquelas pessoas que ainda não chegaram no número de mil inscritos que o YouTube lá manda esta plaquinha para você. A plaquinha não, né? manda esta mensagem para você, olha aí no seu e-mail. Olha que felicidade, gente. Só essa plaquinha já é um reconhecimento, né? Toda forma de reconhecimento para um iniciante, para uma pessoa que está desenvolvendo algo, algo na sua vida é muito importante. Eu dou muito valor a isso. Então, obrigada, youtuber. Obrigada por mandar meu e-mail com mil inscritos. <laughs> Mas o meu obrigada, assim, de coração mesmo, porque eu tô começando a minha jornada aí de youtuber na área da criatividade, da execução, da criação e eu estou amando. Então, assim, é, para você que está aí desenvolvendo seu canal, não tem mil inscritos ainda, não desiste, persevera no Senhor, né? persevera na sua força, persevera na sua determinação, na sua criação, no seu desenvolvimento e nunca deixe de ser você. Às vezes tem muitas pessoas que se a toda nos canais porque elas deixam de ser elas. Elas querem ser uma cópia de alguém que já tem sucesso ou elas querem é, desenvolver algo que não está dentro delas, né? Não é aquele perfil. Então, assim, o que eu digo para você que está aí do outro lado, seja você, né? Seja você do seu jeito, é, seja você sem imitações, seja você da forma especial que Deus te fez. E questão de você ter milhares de inscritos é uma consequência daquilo que você dá. é O que é que você está dando para outra pessoa? O que você está dando para ela? Né? E o canal, e eu vejo um canal isso, é uma forma de você dar. Mas assim, dar sem esperar nada em troca. Porque quando eu posto um vídeo, eu não espero nada em troca. Eu espero que aquela mensagem chegue de alguma forma positiva, é, no coração daquela pessoa e de forma conhecedora, de alguma forma que contribui. Mas eu não fico esperando o retorno, tanto que eu não existo nem constância de postar os vídeos, né? Mas assim, o que eu faço, eu faço de coração. Então se você tem esse objetivo aí de chegar com mil inscritos, faça aquilo com o seu coração, faça aquilo com amor, né? E é, tente sempre dar o seu melhor. E é isso, garotas, garotos criativa. É isso que eu quero falar pra vocês. Eu amo vocês. Olha o coração batendo, tá batendo, tá batendo de felicidade. Porque eu botei essa meta, né? E agora a meta é a visualização. Eu espero sempre melhorar os meus vídeos. Ah, e outra coisa também, aqui com vocês, são os nossos materiais que a gente usa para fazer os nossos vídeos. Eu quero dizer que às vezes a gente não tem tudo que a gente precisa. É um pedestal, é uma câmera boa, é um cartão de memória bom. Agora mesmo, eu ainda tô com os cânticos da cigarra, ó. Você vai passar o vídeo todo ouvindo esse cântico aí. Por quê? Porque a minha realidade hoje não permite eu ter uma sala com um acústico top pra gravar os meus vídeos. Mas assim, são coisas que futuramente o Senhor nos, propor, nos proporciona. E a gente não pode ver isso como algo desanimador. Né? Um softbox, eu mesmo tive que gravar quando cheguei, chegando agora às 18 horas já estava escurecendo. Então assim, eu vou tentar pegar aí o meu editor para melhorar a imagem para vocês. Mas eu só sei que não fique 100%. Mas é, são conquistas que a gente vai tendo ao longo da nossa caminhada como youtuber que nos satisfaz, né? Ver que você chegou a mil inscritos nessa condição com o caixote com suporte e gravando com uma câmera que você já teve que demorar 20 minutos para passar para uma nuvem o que você já gravou e agora fazer o final do vídeo. Ah! Então tudo isso são conquistas maravilhosas, né? São desafios que você vai ter, que eu estou tendo, que você tem, e que você tem que passar por elas com humor, com assim, alegria no seu coração, porque isso faz parte da vida de qualquer um. Então eu espero que você tenha gostado dos meus agradecimentos desse vídeo aí, contando um pouco das minhas histórias, das minhas dificuldades do meu canal. E que Deus abençoe a sua vida. Que esse vídeo aí você possa dar a sua curtida, deixar o seu comentário e até a próxima, tá bom? romance. It was reckless in the old days.